格斗教练每月到底赚多少钱？这条视频可能泄露了格斗行业的机密。视频最后送上我们 HBW 授课体系的部分框架图，赶紧点赞下载。可能等会儿视频就没了。之前视频里说到，很多来参加我们 HBW 欧式泰拳培训的教练，月入两到三万。有些教练在一八年的时候就做到了。场馆不大，也没什么名气，即使疫情来了，他们也不怎么受影响。这些教练不仅来自健身房，也来自拳馆，还有国际赛事现役的主赛职业运动员。很多人不信，说我吹牛，我只能说你暴露了自己能力的不。 足和眼界太低，成功者看到别人的成功会去学习，失败者看到别人的成功只会无底线的怀疑和嫉妒。这些教练优秀原因不仅因为用了我们 HBW 体系，也离不开他们自身努力。下面送出 HBW 欧式泰拳多年总结出的授课框架，这更像是给我们内部教练的一个授课提示。在 HBW 体系下，授课元素和模块的搭配可以有各种各样的授课变换。你们知道有哪些玩法吗？欢迎评论区留言讨论。